Todas as cousas falan. Ollan e din segredos. As veces choran, rinse, murmuran cantareiras, acouban borboriños do misterio. Conforman, insistentes, a maina masedume da sosegada casa que pretendemos nosa e que é delas. O paxaro parola, a árbore conversa, a flor canta, mais non son cousas. Quen sería ninguén sen o falar das cousas? Esta táboa, de súpeto, renxe con trino pálido, ese laio pequeño que deixou na parede o resón da pegada, a presencia saudosa, xareliña, que ten aquel coral a plegadeira, a xarra de faenza, o cartafol, a chave, os manteles broslados pola irmá case a cegas. Falan todas as cousas e desvellan que diño. Solo berra o silencio.